受け入れよ逃げるなら今のうちだぜ ダモンドダストシ 謝するサンキューなサンキューな感謝するもう感謝する感謝するサンキューなサンキューなサンキューな感謝するよろしくな絶対諦めない戦おう感謝する進みなさい 勝利へ 楽しくやろうぜ了解サンキューさよろしくな絶対ただいま支度中気をつけろ楽しくやろうぜよろしくな気をつけろサンキューな絶対諦めない 分かった絶対諦めない気をつけろやっちまよろしくな名だたるメンツが揃ったなこの勝負俺たちがいただく けないからな。 やろうぜよろしくただいま支度中装備を変更するよろしくな了解サンキューなよろしくな恩に着るぜ 期待通りに勝つだけさこの勝負俺たちがいただく 負けないからなサンキュー悪いな絶対諦めそれじゃあまた逃げるなら今のうちだぜ ただいま支度中サンキューなよろしくなずっと要求してアビリティ変更だ楽しくやろうぜただいま支度中楽しくや 楽しくやろうぜ俺がもらった俺がもらった駆けつけるぜ楽しくやろうぜ助かった怖いもの知らずがいるもんだこの勝負俺たちがいただく ただいま支度中サンキューな絶対諦めないサンキューな絶対諦めない 俺がもらった気をつけろよろしくみんな行くぞこの勝負俺たちがいただく の出番だサンキューなサンキューなサンキューなよろしくな絶対諦めない ネシカを確認しているクポこのネシカで遊ぶクポコインを入れてほしいクポ いざなわれたかよろしくなサンキューな絶対諦めないよろしくなサンキューなありがとう絶対諦めない召喚獣を選ぶクポ というには頼り投げかしらさっさと終わらせちまおうそれ サンキューなサンキューなサンキューなもう終わりかいサンキューなサンキューなサンキューなサンキューなよろしくな了解また会えたらよろしくサンキューな異常な我諦めないはっはっはっは 支度中よろしくうん分かった楽しくやろうぜよろしくなサンキューな絶対諦めないよろしく しくやろうぜ <laughs> よろしくサンキューなよろしくな絶対諦めない俺がもらった俺がもらったトレジャーハンターの出番だろみんなの力を合わせるんだ な分絶対諦めなよろしくなサンキューな力の差は歴然だ俺たちなら勝てるさ ダイヤモンドダストシバ やろうぜそれじゃあまた絶対諦めない